Hello friend, my name is Ranjana and I qualify the two NPTEL online courses and NPTEL is basically a national programming for technology enhancement learning and this is initiated by the IITians and I got a two certificate of the NPTEL. One is the fundamental of electronic material and devices and one certificate I got uh, principal of the communication system and uh, this certificate is the I came from the IIT Madras and one certificate I got from the IIT Kanpur. I know about this NPTEL courses by the my HOD of the Department of Electronic and Communication and uh, I think this course is very helpful for the enhancing enhance the learning and uh, uh, let's uh, talk about little bit about the score about अगर एनपीटील में आपका मार्क्स 100 में से 40 से भी कम होता है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा अगर आपको 40 से 59 के बीच में आपका सर्टिफिकेट है में मार्क्स है तो आपको सक्सेसफुली कंप्लीट द कोर्स का सर्टिफ आपको फाइनली सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप 60 से 89 के बीच में लाते हैं तो आपको इलाइट स्टूडेंट माना जाएगा और इससे भी ज़्यादा लाते हैं तो इलाइट प्लस गोल्ड मेडलिस्ट भी इसमें लिखा होगा सो so, इस सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा स्कोर सिक्सटी है तो मुझे इसके बीच में रखा गया है सिक्सटी टू एटी नाइन तो यहाँ पे इलाइट है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट में इलाइट बन के आता है अगर मेरा मार्क्स नाइन्टी से एभव होता तो यहाँ पे एक गोल्ड मेडलिस्ट का भी सिंबल बन के आता है तो दिस यह कोर्स सिंपल है और क्वालिफाई करना तो सिंपल है आप अगर इसको काफ़ी अच्छे से वाट जो भी हमारे आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं अगर उसको अच्छे से सुनते हैं और जो भी असाइनमेंट है उसको अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क इसमें स्कोर कर सकते हैं और आप 90 से एबव लाना चाहते हैं तो आप जैसे मेरा मार्क्स और भी इम्प्रूव हो सकता था अगर मेरा जो असाइनमेंट है उसमें मार्क्स ट्वेंटी में ट्वेंटी फाइव में एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव अगर मिल जाता तो हमारा एक्सटर्नल में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता तो तो हमें जो भी हमारा असाइनमेंट है उसको अच्छे से करें और उसका नोट्स भी बनाएं कि लास्ट समय में प्रिपरेशन आप करके जाएंगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे इम्प्रूवड वर्जन में मिलेंगे तो मैं इस उम्मीद से ये वीडियो बनाई हूँ कि ताकि जो भी ये कोर्स कर रहे हैं और वो इन जो भी लेक्चर आईआईटी के प्रोफेसर बना रहे हैं उसका नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको आपका मार्क्स 90 से एबव श्योरली आपको मिल सकता है तो इस बार मैं एक और एन का कोर्स मैंने ज्वाइन किया है non non conventional source of energy का मैंने कोर्स uh, ज्वाइन किया है और उम्मीद करती हूँ इसमें मेरे मार्क्स अच्छे होंगे और आप सभी का आप सभी भी इस कोर्स को ज्वाइन करें और डेफिनेटली आप को आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट मिलेगा अगर कोई भी क्वेरी हो एन से रिलेटेड तो I have the two year experience of the N and you can ask me on my Facebook और YouTube comment section hope you enjoy this video